Hola, ¿qué tal gente? En el día de hoy nosotros vamos a hacer un video de cómo yo puedo crear una cuenta Gmail, una cuenta de Google, eh, simple y sencillo. La ventaja de tener una cuenta de Gmail o de Google es que nosotros podemos crear una cuenta de YouTube gratis, podemos tener eh, una cuenta de Play Store, podemos hacer muchas cosas cuando creamos una cuenta de Google, ¿ok? Entonces simplemente nos vamos a ir a Google y vamos a copiar Gmail Register y vamos a coger el primer enlace yo de todas formas le voy a dejar ese enlace en la descripción del video. Y ahora entonces nosotros vamos a poner nombre, apellido, Alberto Germosén, eso es un nombre que me estoy inventando. Alberto Germosén 8 gmail.com. Es posible que aquí en la creación de nombre de usuario ustedes se tomen un tiempo porque ya en el mundo entero hay millones y millones de correos que se han creado y es posible que muy a menudo le diga que no esté disponible. Bien, entonces ustedes lo que tienen que hacer es mantenerse intentando. Si ustedes ponen su nombre y apellido, le pueden intentar poner un punto, le pueden intentar poner aquí 2020 o 2019, o cualquier número eh, de su preferencia, etcétera, etcétera, hasta que dé, hasta que esté disponible. Entonces aquí vamos a inventar una contraseña la contraseña tiene que tener letras y números. Yo lo que recomiendo es que sea una letra que ustedes puedan recordar, una palabra, acompañada de tres o cuatro números. O sea, ustedes pueden poner cualquier letra. Algo que ustedes se puedan recordar. Vamos a dar a siguiente. Cuando lo dé a siguiente, cuando lo siguiente, por motivo de seguridad, me va a pedir un número de teléfono. Bien. Entonces, en este video yo voy a poner mi número de teléfono porque hay que poner un número de teléfono válido ustedes van a poner su número de teléfono y opcional si quieren una dirección de correo de recuperación. Eso es por, si acaso se les olvida la contraseña. Bien, ya nosotros sabemos que nuestro correo es albertogelmosen 8 gmail.com. Y aquí vamos a poner la fecha de nacimiento. Vamos a poner, vamos a poner cualquier fecha del 2001. Sexo masculino o lo que sea que vaya aquí. Ok, entonces aquí me está diciendo, verifica tu número de teléfono, para asegurarnos de que el número sea tuyo, te enviaremos un número de teléfono con un código. Ese código que me llegue en el teléfono, entonces, lo vamos a escribir aquí. Bien, entonces, simple y sencillo, le vamos a dar a enviar esa bandera, a ustedes les va a aparecer la bandera de su país. Vamos a darle a enviar el código. Simplemente aquí nosotros vamos a digitar el código, vamos a ver el código que nos llegó en el número del teléfono. Ok, miren ahí donde me llegó el código del teléfono, no sé si lo ven, es un código, me acaba de llegar un mensaje de texto de 6 dígitos, el código es 817398 y ya eso es una manera para Google confirmar de que no estamos de que no es una máquina de que es una persona real que está haciendo eh, el el, la cuenta que está creando la cuenta vamos a darle a verificar si no le llega como un mensaje de texto lo pueden dar también a llamar y reciben una llamada telefónica y le dan el, el código. Entonces verificar. Ahora vamos a ver qué dice. Sacar el máximo partido a tu número. Si quieres puedes añadir tu número de teléfono a tu cuenta para usarlo en los servicios de Google. Videollamada, hacer que los servicios Google incluidos. Si tú quieres le puedes asaltar. En este momento la vamos a asaltar porque es un video de prueba. Ahora me está dando aquí la privacidad. Ustedes se toman su tiempo la ley, la bajan, le dan a aceptar. ahí está logueando te damos la bienvenida ya el correo ha sido creado le vamos a dar siguiente vamos a dar a aceptar y ya yo tengo mi correo fíjense donde dice correo recibido acabo de recibir a Alberto te damos la bienvenida a tu nueva cuenta de Google ya mi correo ha sido creado y a partir de este momento entonces yo puedo crear mi canal de YouTube puedo hacer un montón de cosas así que simple y sencillo espero que les haya gustado eh, no olviden suscribirse Dale a like y nos vemos la próxima